Саламу алейкум баршаңызға қалдарыңыз қалай төрт күндік демалыстан кейін бүгін қайта аптаның дүйсенбі күнінде ә, өздеріңізбен тікелей эфирде тәлім тв арнасында сырласайық бағдарламасында қауышып отырмыз бүгін эфир тізгіні өзімде есімім маржан сәдуақасова қалдарыңыз қалай амансыздар ма бәрі жақсы ма сырласайық деп ат айтып тұрғандай бір сағат көлемінде өздеріңізбен қайта қуана осы эфирде кездесіп отырғаныма қуаныштымын және де бүгін осы апта жемісті болсын деген ниетпен осындай ә, соңғы кезде кәсіп жасау иә яғни бизнесті қолға алу деген дүниелер бір қатты Э, трендте болып жатқан жайы бар және біздің э, көптеген қыздарымыз аналарымыз үйде отырған әсіресе э, ешкім бос отырған жоқ сол себепті бүгінгі тақырыбымызды қолөнер кәсіппе деп алып отырмыз және бір сағат көлемінде үйде отырып қандай қолөнермен айналысып үлкен жетістікке жетуге қандай мүмкіндіктер бар екенін біздің қонақтарымыз сіздермен бөлісетін болады өз тәжірибелерімен бүгін қонақтарымыз біздің <laughs> жанар ханым жанар қызы. яғни осындай біздің міне көріп тұрғандарыңыздай біздің студиямызды осындай әдемі гүлдермен әрлеп отырған бүгін өзінің қолынан жасалған дүниесін әкеліп отыр жанар ханым қош келдіңіз ә, бұл ә, гүлдер жай ғана гүлдер емес әрі үйдің сәнін келтіреді әрі қараңғыда біз бұны жарық ретінде пайдалана аламыз солай ғой қош келдіңіз және екінші қонағымыз фудблогер кондитер <laughs> әлеуметтік желіде өте танымал жан бақытты ана және өзі де декоратор осындай біздің әдемі дүниелерді өз қолынан өз қиялынан туындырып тудырып жасайтын аянат қасым рахмет қош келдіңіздер қалдарыңыз қалай амансыздар ма көңіл күйлеріңіз жақсы ма жақсы иә тікелей эфирдеміз Иә, <laughs> қазір <laughs> қобалжу бар ма иә <laughs> қобалжымаңыздар енді бұл білесіздер иә бұл біздің әйел заттарына арналған біздің сырласайық деген бағдарламамыз ат айтып тұрғандай қазір үшеуміз әдемі сырласып сіздердің жеткен жетістіктеріңізбен шабыттарыңызбен осы дүниені қалай қолдан жасайсыздар қайдан үйрендіңіздер осы тақырып көлемінде өздеріңіз бізбен бөлісіп бәлкім үйде отырған дәл өздеріңіз сияқты аналарға көп балалы аналарға ақыл кеңестеріңізді айтып ә, және мотивация да бересіздер деген ойдамын ә, сіздер сияқты қолынан осында дүниелер келетін немесе немен айналысқысы келетін білмей де жүрген жандар бар бәлкім сол кісілерге де біз бір себепкер болып кетерміз иә ал енді тақырыбымыз қолөнер кәсіп пе дейді деп алып отырмыз <laughs> өйткені сіздер осы қолөнер иә яғни бұл алладан берілген табиғи дарын солай ғой біріншіден екіншіден енді бәлкім сол дарынды ары қарай дамыту мақсатында сіздер бір қосымша оқыған шығарсыздар иә? қызығушылықтарыңыз артып ә, жаңағыдай ә, ой өрістеріңізді дамытып деген сияқты әдемі дүниені жасау оны жеткізу ол бір бөлек дүние ғой осы жағынан да бізбен ә, бөліссеңіздер енді аянат өзіңізден бастайын иә иә енді сіз басында иә. бәріміз әлеуметтік желіден фуд блогер ретінде білетін едік иә торттың <laughs> мен неден не жасамадым әйтеуір аллаға шүкір қолымнан келіп бірдеңеге қызығушылығым артса соны барынша жасап көруге тырысамын негізі бұл декор менің бір кәсібім емес бұл жай біз жаңадан үй алдық пәтер алдық сол үйдің кішкене бір әдемілігін келтіру үшін дүниелер қарап көрдім сонда осыларды қарасам бағасы шамалы қымбаттау екен мәселе енді оның бағасының қымбаттығында болған жоқ ананы қарадым да мынаны қарап тұрсаң бір қарапайым дүниеге неге сонша ақша жұмсаймын мен мынаны өзім де жасай аламын ғой деген ой келді содан керек заттарды алдым былай қарасаңыз түкке тұрмайтын арзан заттардан жасап шығардым өзіме нәтижесі ұнады содан басталып кетті оны мен әлеуметтік желіге өзім инстаграм парақшама жүктеген болатын Бұл ол кәдімгідей жаңа қаралым жинап оқырмандар тарапынан сондай тағы да жасаңызшы деген жаңағы сұраныстар болған сайын одан сайын шабыттанып тағы да жасағым келіп неше түрлі дүниелер негізі жасап салып тұрамын өзімнің бір айдарым бар жаңағы лайыққа лайықты лайфхак деп атап қойғанмын өзімше ә, сол айдар бойынша салып тұрамын осындай ә, кішігірім декор жасаймын бірақ оны мен бір кәсіпке айналдырып ондай сату мақсатында емес сол жаңағы өзім сияқты қыз келіншектер үйде отырған сол кісілерге кішкене де болса себім болсын көмегім болсын сатып алмай осылай жасап көріңіздер деген мақсатта осылай салып тұрамын күшті керемет иә енді мұнда да көріп тұрмыз кішкене таныстырып өтіңізші мысалы мынау енді мынау қарап тұрсаңыздар былай көтерейін ба айта беріңіз мынау мысалы кәдімгі қарапайым айна ғана жүз теңге тұратын айна сырты пластмасс есептеге жүз иә. елу теңге айна пластмассын алып тастаймыз айнасын қалдырамыз да астына жаңағы картон жабыстырамыз э, мынау шпажка тоже бір пачкасы 150 теңге тұрады ары ішінде қанша болады ол бір пачкасы мынаған жетіп, жетіп артылады соны айналдыра ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығамыз болды сосын мынау бетінде мынау бірінші қабатында ыстық клей бір штугі 25-30 теңге тұрады оптом алсаңыз бір 10 штугі ол да жетіп артылады соны алып бүйтіп бүйтіп құйып шықтым жаңағы сары клей бар 900 теңге тұрады ой краска сонымен боядым сосын мынау енді кішкене бір жылтыр болсын қатты әдемілік беру мақсатында тастармен әсемдеп жапсырып шықтым иә сосын мынау жаңағы апамның сандығындағы <laughs> моншақтарды жабыстырдым а ол қосымша иә. енді өзіңіздің қиялыңызда мына жерде ілетіні кәдімгі скрепка үлкен скрепка бар ғой соны жабыстырып қойған осыны шегеге іліп қоясыздар сонда осындай болып шығады о машалла керемет дүние екен енді қазір минимализмнің заманы иә ә, және осындай әсіресе үй алғанда болсын мысалға офисті әсемдегенде иә мысалы жаңа кеңсе алып жатады деген сияқты осындай бір дүниелермен әсемдеп иә. арнайы дизайнер жалдап жатады ә, ол кісілер де бұның барлығының енді несін көрсеткен кезде өте көп қаржы шығып жатады бірақ қазір біз есептесек бір білмеймін бір бес алты мың теңгенің көлемі иә. кетті ме кетпеді ме деп осындайды мен отыз бес қырық мыңнан көрдім кәдімгі жаңағы декор сататын енді аттарын атамай ақ қояйын парақшалар иә, бар инстаграм желісінде сол жерден көріп қызықтым бірақ қарап тұрсам шын мәнінде өзіміз қолдан жасасақ болады екен мынау кәдімгі ашық қабырғаға іліп қойсаңыз ерекше әдемі болып көрініп тұрады және тастар жылтырайды деген иә. сияқты иә, иә бұл енді бір күн сәулесі ғой иә түсінгенім бойынша сондай иә <laughs> мынаның ортасындағы айнасында үлкендеу қылып жасауға болады енді иә. ол әр адамның өзінің фантазияның ұшқырлығына байланысты жасап өзгертуге болады яғни сіздің қолыңыздан тек қана бір икем болса иә, иә сосын осыны жасауға деген бір құлшыныс пен ынта болса бұл нәрсені сіз өзіңіз үйде отырып жасай аласыз ал енді аянат ханымның дүниесімен таныстық расында да әдемі екен және жаңадан үй алып жатқандарға қазір енді баспанаға қолжетімділік иә. деген бір құдайға шүкір иә, мемлекетіміз тарапынан да жақсы бір мүмкіндіктер жасалып жатыр иә жастар да қазір Э, осындай үй алуға деген бір нелері э, мүмкіндіктерді пайдаланып деген сияқты э, мен ойлаймын осындай бір дүниелерді жасау біздің үйде отырған қыз келіншектердің қолынан келеді деп иә. өте көп дүниелер бар парақшамда негізі кіріп көрсе болады кіріп көрсеңіздер болады ал енді жанар ханым өзіңіз енді сондай бір салмақты да сабырлы <laughs> жансыз машалла енді біз сіз де әңгімемізге кірсе отырыңыз сіздің қолыңыздан келетін дүниелермен айтсаңыз мына гүлдерді қалай жасадыңыз бұл гүлдер өстеп дайындай розадай аламыз ба әлде бұның бәрін өзіңіз бір бірімен жабыстырып шықтыңыз ба бұны неден жасадыңыз рахмет маржан ханым бұның материалы изолон деген материал айтылады негізі ешқандай жаңағы ешқандай суға жуса да ештеңе болмайды э, тек қана ыстық тимесе болды шаң болып кетсе влажный салфетка дейді ғой иә. сонымен жуса да болады суық сумен жуса да болады ештеңе болмайды қалпын да жоғалтпайды қалай тұр осылай тұра береді иә, иә. енді сынбайды иә сынбайды және де бұл жаңа конструктор сияқты ғой бір жерге көшсе де жинап алып жиналып алып салып алып кете берсе болады иә, иә? және де бұған да мына жерде бір үлкен болып көрінгенмен кереметтей үлкен шығын жоқ мына жерде және де жаңағы үйде тұрған келіншектерге бір қиын болып көрінуі мүмкін қалай жасаймын деп бірақ та енді ешқандай қиындығы жоқ ә, жаңадан бастаған қыздарға мен айтатын едім бір аз ақша мен болса да бастай беру керек енді бір қолында бір енді үйде отырған адамға ақша кішкене қиындау ғой енді иә, ә, иә. бірақ енді қолында бір жиырма мың теңге болса мен айтар едім бастап кету қорықпай бастап кетуге болады Иә, иә кәсіп ретінде иә сіз негізі бұл, бұл дүние сіздің кәсібіңіз иә мысалы иә. айнат ханым иә. өзінің басқа шаруалары бар иә бұл қосымша хобби деп айтайықшы енді бүгінгі күннің тілімен айтқанда ал сіздікі бұл кәсіп солай ғой иә негізі сіз осы арқылы нан тауып отырсыз бірін біріне жалғап отырсыз деген сияқты кәсіпке айналып кетті негізі басында мынандай гүлдерді жасауға болады екен тіпті сатуға болады екен деген менде вообще ойыма кіріп шықпапты менің қызығушылықтан басталды ә, бір қызға айтып кетейін иә. жаңадан бір құрбым статусына қойып қойыпты осыны бір гүлді жасап енді қазір ол қыз жасамайды неғып екенін білмеймін мүмкін ұнамады ма сол бір уақыттар болды ол қыз жасады жаңадан сол кезде біреуін сатып алып келіп светильнигін үйге әкеліп қосып <laughs> бір күн тұрды мен өзім негізі ана түнімен ютубты ақтаратынмын енді үйде отырған аналар түсінеді ғой ютубты ақтарып қолымыздан не келеді бір нәрсемен айналысып енді үйде тұрған аналардың өміріміз бір ұқсас қой күнде бір күн қайталана қайталана иә, беретін бір жұмыс иә үй иә. жұмысы баланың тамағы <laughs> күйеудің жағдайы өмірімді өзгертпесем де бір күндерімді өзгерткім келді да ә, сол кезде бір ютубты ақтаратынмын қолымнан не келеді жаңағы бір тоқыман тоқып қояды ғой әдемі қылып соны ойлайтынмын нан тоқып кетсем бұл да менің қолымнан келетін сияқты торт тортты әдемі тортты көрсең оны да пісіріп кететін сияқты сол бәрі қолымнан келетін сияқты бірақ торт пісірғанда ана әдемісі болып шықпайды ол демек менікі емес енді мен көп нәрсені көрдім тоқманы да тоқыдым сонымен айналып келгенде осыған тоқтадым иә yeah, сосын жаңағыдай сіз құрбыңыздан көрдіңіз сізге ұнап қалды сосын сіз жасап көрейін дедіңіз жоқ алып келіп сатып алып қосып сатып алдым сатып алып кетіп қызымның бөлмесіне қостым таңертеңгісін ә, былай қараймын оңай сияқты ол қыз жасаса демек мен де жасай аламын yeah. Иә. ашып шашып <laughs> бірақ та менің қолымда қажетті дүниелер болмаған соң қайтадан жасай алмадым <laughs> сондай бір қызықтар болған енді сосын базарға барып керекті заттарын тауып осы маған жүрегіме жақын болды содан осыны бастап кеттім осыны бастап кеттіңіз иә қазір ары қарай айтып беремін қандай иә күшті менде әдемі дүние көрініп тұр иә әсіресе біз әйел заттары жылтыраған нәрсені жақсы көреміз ғой <laughs> ә, ойлаймын андай үйлерде холда тұрса да иә, әдемі иә қыздардың бөлмесінде мысалға иә. расымен де балалар енді қараңғыдан қорқады дейміз иә. ә, түнде оянатыны бар су ішетіні бар деген сияқты осы сәтте бұл ә, бір жақсы бір таптырмайтын дүние сияқты ә, былай қарасақ бір қымбат дүние сияқты сосын біреуге ұялмай да сыйлауыңызға болады иә мысалға сыйлыққа тойға креативный сыйлық қой енді былай айтқанда ойлаймын бір жақсы сіз ана құрбыңыз бәлкім ол кісінің шабыты сізге эфирді пайдаланып айша құрбыма бір рахмет айтқанмын себепші болған маған себепші иә. болды иә енді өкінішті ол кісінің қазір айналыспай кеткені бәлкім бұдан да басқа иә. жақын өзіне жақын бір кәсіп тауып алған шығар иә, мен солай деп ойлаймын иә уақыт өте келе переменчивый болады менде де сол ғой басында сіз айтқандай тоқыма да болды де болды әшекей бұйымдарды да жасадым бисерді де тоқыдым әйтеуір көрмегенім жоқ бәрін жасадым сосын қазір енді мынау да бұлар енді менде сол жаңағы хобби ғой хобби иә қазір сол тортқа тоқталдым ғой иә. <laughs> сол иә қолдан шыққан дүние қолда тұрсын дейсіз ғой енді қараңызшы аянат ханым айтыңызшы осы сіз әр нәрсемен айналыстым деп жатырсыз иә өйткені көп жағдайда бұл да бір адамның табиғатына да жақын болмаса қиын сияқты иә, өйткені иә бұған шыдамдылық керек иә төзімділік енді ана мысалы бисердің өзін жинап отыр мына иә. шпажкалардың барлығын <laughs> мысалға иә. арасындағы сантиметрін миллиметрін есептеп отырып жабыстыруда менің ойымша біраз енді көздің майын тауысып отыратын уақыт жүйкеңде бір жағынан <laughs> үйде отырған аналарға жақсы бірақ біреулерде <laughs> бұндай майда жұмыс миды ашытатын болса иә, мен қайта керісінше рахаттанамын осыдан анау көп мынау бір бытовой проблемалар мәселелерімді осыны жасап отырып демаламын шешімін тауып отырам а мынаны бүйтіп отыр мынаны жасап отырамын бірақ миым басқа нәрсені ойлап отырады иә, да иә енді әйел деген қырық жанды дейді ғой <laughs> <laughs> расымен де бір нәрсені істеп отырып екінші нәрсені ойлайтын иә демаламын дейсіз иә түсінікті ал енді осы бір шабытты ояту үшін мысалға кейбір қыздар болады қолынан өзінің не келетінін өзі білмейді иә ол жаңағыдай мысалға әр нәрсенің бір басын шалып көрмейінше сіз түсінбейсіз сіздікі ме иә. жоқ па деген сияқты ал енді дәл осындай қыздарға қалай айтар едіңіз мысалға сіз осы нәрсенің қолыңыздан келетінін мысалы сіз қалай білдіңіз иә қалай сіз оны бастап көрдіңіз бастапқыда бұл нәрсені жасау үшін нендей дүниелер қолында болу керек мысалға үй жағдайында деп айтайықшы енді не түрткі болғанда жаңағы ғой түрткі болғаны менікі сол үйімді әрлеу мақсатында ана баяғыда апай әжелеріміз айтатын еді үйді жұмыртқадай қылып әдемі қылып қойыпты пысық келіншек екен деп ше сол жұмыртқадай қылып қойғым келеді да өз үйімді <laughs> аппақ қылып ақ қылып соны енді әрлеу мақсатында шынымды айтайын мен бір жай бір жаңағы декор сататын парақшаларды қарадым үйге алайын мына жерге мынандай зат керек мына жерге мынандай зат керек деп соны қараған кезде осы бірінші кезекте көзіме түсті да бірақ мен осыны жасап көрейін деп бірінші өзім жасап көруге тырыстым сол мені бір түрткі болды басында ең бірінші жасаған декорым осы болды қызығушылық болу керек адамда қызығушылық болмаса ол ешкімге сен мынаны жасап көрші деп бәрібір де жаңағы нете алмайсың әсер ете алмайсың ол өзіңде жасап көруге деген ниеті қызығушылығы болды ма бір көргенде қызықпаса адам оны бәрібір жасай алмайды бірақ енді жаңағы жекеде жазып жатады барынша көмегім келгенше айтам, мынандай зат алыңыз мынандай болмаса торт пісіріп көріңіз болмаса жай ғана парақша жүргізіп көріңіз деген сияқты енді иә. кәсіптің түрлері қазір көп қой аллаға шүкір иә. онлайн жұмыс жасасаң түрі көп сондықтан енді барынша ә, сіз неге қызығасыз соған қаратай жұмыс жасап көріңіз деп енді айтып жатам. ал енді нақты мынандай мынандай деп қазір айта алмаймын ең бастысы қызығушылық ал былай қолдан бәрін қолынан келетін дүние өйткені ол бір андай қиын зат емес бүйтіп формула емес есеп <laughs> емес жабыстырасың иә. болды иә бұл жерде енді кішкене солсыз шыдамдылыққа жаңағыдай жақын болсаңыз <laughs> және әдемілікті жаныңыз сүйетін болса ол нәрсені өз қолыңызбен жасағанға не жетсін иә? иә сол себепті не нәрсеге болса да жалпы қандай мамандық таңдасақ та біз соған деген махаббат иә. болса бізде айлығы немесе бір иә. табысы емес көбіне сол жұмысқа деген махаббатымыздың арқасында нәтиже болады ғой бұл да бір сіздің ісіңіздің нәтижесі деп білеміз енді жанар ханым айтыңызшы сіз енді кәсіп етіп отырсыз басында жай қызығушылықтан басталды сосын жай біреуін сатып көрдіңіз иә <laughs> сатылып кетті ақша түсті дәмін таттыңыз <laughs> санадыңыз ақшаны кәсіби голдқа келді <laughs> деген сияқты енді бірінші алғаш тапқан табысыңызбен бөлісіңізші жаңағы айттым ғой ең алғаш жасаған гүлімді қайтадан құрай алмадым ғой иә бұл енді бір кісінің иә. біледі ғой жоқ сатып алған гүлім иә енді қызық болды ғой ашып көріп тоғына дейін шешіп тастағанмын ол кезде мен даже тоқты жалғауды білмейтінмін қазір енді электрик болып кеттік қой иә. светін тоғын бәрін өзім жалғай өзім жалғаймын сол кезде жаңадан <laughs> светильдің әлі сондай жұмыстары бар екен ғой иә, иә. отвертка ұстайсың деген сияқты сосын жаңадан жасаған кезде бір аз ғана жасадым өйткені сатамын сатып ақша табуға болатынын білген жоқ мен жай ғана соны жасап көргім келді да аз ғана бір екеу үшеу ғана жасадым содан үйге әпкелерім келді жаңағы әпкелерім ол кісілер енді маған поддержка беріп бір бір гүлді сатып алып кетті да сол, сол кезде барып маған ой келді мына сатуға болады екен деген ше ә, содан қызығушылық танытып жатыр иә ол кісілер әдейі сатып алды да менен ары қарай не көрсін иә, иә поддержка дейді ғой иә. сөйтіп ол кісілер ә, бес қайынәпкем бар сол әпкелерім бесеуі бес күн алды <laughs> аллаға шүкір қандай күшті сіздің қайынәпкелеріңіз иә, келінге деген қолдау <laughs> иә, сол кісілер сенім ә, алып ә, бесеу бес күн алған соң уже ары қарай қызығушылық пайда болды ары қарай жасай бастадым қазір енді мына жерде бір екі гүлдің ғана түрі тұр негізі он шақты гүлдің түрі бар жасалған содан кейіннен басында кішкентай ғана гүлдер жасадым одан үлкенді одан мынандай торшалар жасадым қазір енді баннерлер бар арендаға берілетін деп бір реклама осы жерден тоқтатайық десең содан баннерлар жасадым енді қазір енді аллаға шүкір мастер класстар өтіп жатыр үйде отырған қыздарға мен көбіне әлгі немен айналысамын деп жаңағы дәрекке жазған кезде мен көбіне тегін беремін да айналысшы иә, иә, деп ше иә үйреніп иә көрші мүмкін ұнайтын шығар деп бір екеуін тегін беремін алла разылығы үшін деп иә егер ұнамай жатса иә сондай нелер болады енді аллаға шүкір қазір мастер класс өткен қыздардың өздерінің гүлдері күшті уже ұстаздан шәкірт <laughs> десеңізші иә сатып жатыр уже ақша жасап жатқан қыздар иә мен сізге жаңа табысыңызбен бөлісіңізші деп бір ақша сұрағандай болып айттым ә, сіз де айтпай отырсыз мен шынымен ақша сұрап деп отырсыз табысыңыздың сырымен дегенім ғой жалпы енді бізге де бәрімізге қызық қой ең алғашында қанша ақша иә. таптыңыз иә мысалға көп қойылатын сұрақ қой бірінші айлығыңыз иә. есіңізде ме деген сияқты негізі кішкентай ғана гүлдер еді ғой ол иә. кезде бес мыңнан саттым жаңағы әпкелерім ә, бес бес қайнап бес мыңнан бес гүл сатып алғанда жиырма бес мың теңге Иә. иә иә сөйтіп ақ менің жаңағы шығарған шығынымды үш есе сол кезде шығарып алған қандай күшті <laughs> иә. қыздар қараңыздаршы иә бұндай мүмкіндікті қолданды иә мен соны <laughs> жақтырмай ақ қыздарға айтамын да шығын көп кетпейді көп иә. кетпейді тиын есесіне қандай әдемі дүние шығады иә расымен де иә сыйлыққа берсек те үйде өзіміз пайдалансақ та сатылымға қойсаңыз да шынымен де бір қатты қызға аналарға тағы да айтатын баласы садикке мысалы бере алмайды ғой көбісі сол кезде баласы ойнап отыра береді жұмысын жасай мен өзім сөйттім енді қазір енді балаларым үлкен ғой төрт жыл болды ол кезде кішкентайым бірде бағана болған қазір енді аллаға шүкір жалпы осыны кәсіп етіп отырғаныңызға төрт жыл болды ма биыл төрт жыл машалла енді алла берекесін берсін әрі қарай да дами беріңіз дегіміз келеді э, жаңағыдай енді түр түрін жасап жатырмын дейсіз жақсы дүниелер күтеміз мына енді лилияңыз да осы атақты сияқты иә. <laughs> хит лилия қандай иә. тойға барса да осыны алып барады қазір енді әншілер көбісі енді енді біліп иә. келе жатырмын мен инстаграмға көп салмайды екенмін ше бірақ бірінен бірі естіп әншілер алып жатыр әртістер алып жатыр тойға беріп жатыр оның өзі бір үлкен жетістік иә, дейсіз ғой енді иә енді ол кісілердің өзі бір қызығушылық танытып жатса деп жатырсыз ғой иә енді аянат сізге келейікші сіздің осы бір болады ғой адамның өзінің бір қолынан шыққан дүниесінің ішінде бірақ өзінің көңілінен бір ерекше шығатын иә өзі бір ерекше жақсы көретін сондай дүниеңізді айтыңызшы сіз негізі ондай дүние бар бірақ ол үйде ілініп тұр оны енді <laughs> эксклюзив десеңізші оны мына жерге сыйдыра алмаймын <laughs> десе сондықтан енді ол жаңағы тоже осындай үйдің сәнін келтіретін бра деп айтады ғой қазіргі тілде екі жаңағы жатын төсектің басына іліп қоятын қазір ол да бір сондай трендте жаңағы мынандай палочкалардан жасалған сияқты иә иә, иә. жартылай доғал дей ма қалай деп айтады сондай болып жасалған оны да парақшадан көрдім жаңағыдай декор сататын оны да ойланып отырдым да шарға арналған шардың таяқшалары болады ғой мынандай трубкалар yeah, иә, иә. прозрачный сондайды шарды алып алдым балаларыма ойнауға трубкаларын өзіме деп <laughs> соны қиып қиып одан да жасадым ол да бір әдемі оның нелерін сол шардың несінен иә, жасадыңыз ғой иә оны мынандай домалақ картон қағаз алдым да ортасынан қидым сонда жартылай домалақ болды соны айналдыра трубкамен қаптап шықтым сосын краскіледім и ананы бүйтіп қойған кезде мына жерінде мынандай подставка болады сол жерге пуша пуш немене пушлайт деген кішкентай ғана свет болады бір бес жүз теңге ма тұрады соны бүйтіп жағып ішіне сала салсаңыз кәдімгідей екі төсектің маңында мындай светильник болып әдемі болып тұрады тоққа да тықпайсыз ештеңе болмайсыз <laughs> ол да бір ерекше көрінеді ол да негізі көп жаңағы оқырмандардың тарапынан көп ә, қызығушылық болды иә негізі мынаны көбісі жасады қайталап жасап жатқандары бар мені белгілеп жатады бір оқырман сізден көріп жасадым деген сияқты иә бір оқырманым тіпті жіберіпті осы сіздің жасағаныңызды он мың теңге мастер класспен жасап жатыр деп сонымен таңғалып жатырмын иә. енді мен идея тастаушы ғанамын ол кісі бәлкім бұдан да керемет қылып өзінің бір қиялындағы ұшқыр дүниелерін қосып сөйтіп бір мастер, класс жасап жатқан болу керек бірақ енді бірақ мен алып келдім деп қоймайды <laughs> иә. жоқ солай енді сондай қылып мынау да енді өзіме сүйікті жаңағы декорларымның бірі көп негізі барлық жасаған дүнием өзіме ұнайды ұнамаса мен переделка жасап тастаймын мысалы мына жасаған дүние осыны таныстырып өтіңізші иә мысалы мына жасаған дүние бұл да бір сол қабырғаға ілінетін дүние ғой негізі бұны мынаның барлығы толықтай моншақ болатын кеше жасағанда Бұл сіз арнайы эфирге дайындалдыңыз ғой иә эфирге ой осы маржан ханым шақырғанда көрсетейін деп сөйтіп мынаның барлығын толықтай жабыстырдым ол көңілімнен шықпай қалды барлығын ажыратып қайтадан ашық қылып жасадым сонымен кішкене мына жерде клейлері көрініп қалды бірақ иә. дегенмен де иә мынау мынау салбырап тұрған бөлек алуға болады мына просто артын мына мынау кәдімгі балмұздақтың нелері ғой таяқшалар таяқшалар иә. сонымен кішкентай айнаны жай жабыстырып шықтым да мына моншақтарды жабыстырдым болды бұда да бір ондай қатты шығын қажет емес мына жерде тоже скрепка артында былай іліп қояды тоже оны мысалға біреуін екеуін осындай кішкентай ортасына үлкен жасауға болады қазір сондай тройной қылып ана не деп айтушы еді бір үш иә, картинка иә сондай картиналар да бір бірімен иә жалғасып жатады да иә. ішіндегі дүние сондай иә енді ұнамай қалып жатса да жасап тастаймын <laughs> сондықтан барынша өзіме ұнау керек жасағаны дүнием сол иә көңілімнен шықпаса қайта қайта жасай беремін иә. қайтпаймын дейсіз ғой <laughs> түсінікті енді бұл жатын бөлмесіне де ас үйге де иә, келетін иә. сияқты иә, иә. өйткені бір қарап шабыт алып <laughs> тамақ істер алдында <laughs> деген сияқты ал енді жанархан өзіңіз шабытты қайдан аласыз жаңа бір сөзіңіз айтып қалдыңыз идеяны негізі маған оқырмандарым береді деп иә негізі идеяны оқырмандар өздері береді мына жер былай жасап маған ә, тапсырыс бергенде маған мынандай гүл жасап беріңізші мына жер былай болсын былай болсын деп өзінің қалауын айтады ғой сол кезде жасағанда менің жасап жүрген гүлдерімнен басқашалау болады да ол басқа ә, жаңағы тапсырыс берген адамға ұнайды сөйтіп өзі ерекшеленеді да басқа гүлден басқаша шығып енді әркім әртүрлі қалаған түспен қалаған биіктігімен беріп жатады ғой иә иә мына жер былай болсын былай болсын сондай бір идеялар оқырмандар өздері береді негізі түсінікті енді біздің де ә, келіп ватсап ә, желісіне келген сұрақтарымыз бар екен қолынан іс келген әйелдің басқа елдерден бір қадам алда екені белгілі бұл келіншектердің еңбектері жана берсін берекесін берсін дейді ә, сіздерге осындай қолдау көрсетіп жатыр біздің көрермендеріміз рахмет әумин гүлді қалай істейді ютубтан қалай тапсақ болады дейді сіз, сіз енді ютуб арнаңыз бар ма өзіңіздің енді бізде ютуб арнам әлі жоқ ал енді құдай қаласа алда күндерде болады бірақ та мен жаңа айтқым келетіні неге бізде қазақ тілінде жоқ ше енді мен жаңадан жасап бастаған кезде қазақ тілінен мүлдем таппадым и біздің осы қазақстан бойынша да мына осы изолоның гүл жасау деген енді бір бар шығар бір екі адам жасайтын бірақ та енді әлгі орыс тіліндегідей ондай көп емес иә енді орыс тілінде изолон деп жазсаң түр түрі шығады қазақ тілінде шықпайды енді сіз осыны қолға алыңыз иә, иә қазақстан республикасының азаматшы азаматшасы ретінде иә, иә қазақша контентті көтерейік иә. Бізде де сізге ат иә <laughs> міне көрдіңіз ба көрермендердің де тарапынан ұсыныстар түсіп жатады мысалы жаңа оқырманым идея салады деп жатырсыз сол себепті керісінше сіз осы қазақша дамытуды иә яғни қазақша сондай нелерді ютуб арналарды көбейтсеңіздер біздің де қыз келіншектердің көретін дүниесі көп болу керек иә, иә үйренгенге де жақсы ғой көп адам тегінге жүгіреді ғой ютубқа өзім де мысалы сол орыстардың несіне ютубтан іздеп көбіне <laughs> көп солардан иә. қарадым дейсіз олар енді жаңағы фишкаларын айтпайды көбіне ше иә. олардың жасағандай жасасаң олар сияқты әдемі болып ары қарай өзіңіздің фантазияңызбен иә, дорабатывать етпесеңіз көбіне ол ютубта да иә өйткені енді өздерінің наны содан болғандықтан барлығын енді сіздерге төгіп айтып қоюдан қорқады ғой енді өйткені Э, идея тез ұрланатын заман ғой қазір <laughs> байқайсыздар ма иә? иә әсіресе мына әлеуметтік желідесіздер екеуіңіз де блогерсіздер иә, иә? енді аянат басқа басқа сіз білетін шығарсыз сіздің тортыңызды ертең екінші күні басқа кісі жасап жатады иә, деген сияқты енді аянат айта өтейікші э, жаңағы торт жасау да енді өнер ғой бұл енді декор сіздің хоббиіңіз алайда осы фуд блогерліктен білеміз сізді өзіңізді қазірде қаншама енді миллионға жақын деп айтайыншы иә. енді алла қаласа сол миллионник болыңыз ә, сондай жазылмандарыңыз бар демек бұл оқырмандардың сізге деген сенімі ғой сізді жақсы оқиды жақсы көреді деген сөз сол себепті ал енді сізді кандидат ретінде білеміз иә ол да енді қолдан көп адам қолынан келе бермейді енді мастер классқа барады оқиды үйренеді бірақ сіздің торттарыңыздың ерекшелігі жаңағыдай сіз қосымша декорларды көп пайдаланасыз иә өйткені декорға жақынсыз иә декорға жақынсыз э, мысалға жай дайын гүлдер немесе енді көбіне иә. жаңағы кремнен бірдеңе жасай салады ғой басқалар болмаса тапсырысқа сай э, жаңағы кімнің туған күні қай маман иесіне қарай бір дүниелер жаңа көбіне ана қатты мастикамен жасайды иә ал сізде бір ерекше декорлар тұрады мысалы ол да бір сіздің өзіңіздің жеке идеяңыз ғой енді оны да мен бір жеке авторлық идея деп айта алмаймын ол да сол жаңағы әлеуметтік желілерден ресейде сол көбіне қарайтынымыз ресей неге екенін білмеймін ресейде осы кондитерлік саласы жақсы дамыған қазір енді мен өз қарайтын бір екі блогерлерім бар сол сол кісілерден қарайсың көресің мынау қандай заттан жасалды екен жаңағы енді описаниясында жазылып тұрады астында декор мынандай заттан жасалды дейді сосын сол затты аласың үйге алып келесің ары шұқылайсың бері шұқылайсың әйтеуір бір шығарасың ғой иә біріншісі екіншісі сәтсіз болуы yeah, иә, мүмкін иә, иә бірақ міндетті түрде тоқтамаймыз дейсіз иә сосын бірақ енді ол кісінікін прям пест жасап алмаймын көшіріп алмаймын қосымша өзімнің тарапымнан бірдеңелер қосып қоямын солай жасауға тырысамын енді бұл кондитерлік саласына да көп болған жоқ келгеніме біраз э, қанша болып қалды бір үш төрт айдың көлемі ғана болды ал оған дейін жасап жүрген торттарым қарапайым декор болатын ал уақыт өте келе декорға деген қызығушылығым арта түсті да содан кейін осы тортты бір ерекше жаңағы тек қана жеміс жидекпен әрлеу ғана емес көбіне бізде жеміс жидекпен yeah. Иә, иә. әрлейді жаңағы сіз айтқандай креммен әрлейді сондай бір жаңағы мастиканың неше түрлі формаларын не болмаса рисовая бумага дейді сондайлардан әрлеудің дүниелерді үйреніп алып сондай мен бір ұсынғым келді қазір шүкір аллаға ақырындап ақырындап мастер класс та жасап жатырмыз уже <laughs> сондықтан ол да жаңа декорға қызығушылықтан келген дүние ғой түсінікті ә, сіздер қай қаладасыздар дейді өз өнерлеріңізді бізге үйрете аласыздар ма дейді алматы қаласынан жазып отыр мен жазып иә иә, иә. Э, жанар ханым да алматыдан қазір енді толығырақ ә, э, мастер класстарыңыз жайлы айтып өтесіздер біз тікелей эфирдеміз бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен алло сәлеметсіз ба саламатсыз ба мен алматы қаласынан хабарласып келетінмін есіміңіз мен отырдағы жанар ханымға сұрағым бар еді отырдағы гүлді жасауға материалына қанша шығын кетті және оны қаншаға сатады сол туралы білгім келеді <laughs> иә енді өзіндік құны және де сатылым бағасы қызық болып тұр және арасындағы пайда да есептелініп тұр ғой бұл жерде <laughs> иә, рахмет әйгерім ханым иә мысалы осы гүлді алайық иә енді бәріне көрініп тұр осының есін шығарып мына жердегі нақты шығыны бір он бес мың шығар он бес мың мөлшермен он бес мыңдай болады енді шығыны иә таза шығын енді еңбекақыны қосқанда мен қырық беске сатамын машалла демек үш есе иә, иә. жақсы ғой ол деген қырық бес мың теңге біздің алматылық тұрғындардың қалтасына ыңғайлы ғой көп иә алады негізі жаңағы фотостудиясы барлар алады фотозона жасайтындар бар ғой үйде үйге алады қолға қою үшін алады сосын жаңағы баннерлердің жанына да әдемі иә тойда например тойға тойда иә. э, иә, <laughs> бұл э, арендаға да беріледі э, тапсырыс берсе былай да жасап беремін а сіз сатылымға да жасайсыз және жалға беруге иә, де иә. болады иә, иә. түсінікті жақсы онда бір гүлден сатылғаннан гөрі менің ойымша жалға бірнеше рет берсеңіз пайдасы одан да көбірек сияқты ғой енді көзін тапқан адам ол болады бірақ қызықпайды неге екенін көп адам жасау жағынан дайын сатып келеді дайын сатып келеді иә өйткені енді әр жанның мысалы мен ойлаймын жұмыстағы адамдар көбіне иә жұмыс басты кісілер деп айтайықшы ол кісілер енді бұны барып алып келуге арнайы оның құрал жабдықтарын іздеуге уақыты жоқ yeah. Иә. деген сияқты да ал енді есесіне жұмыс жасап ә, табыс тауып отырғандықтан табысын өздерінің қалаған дүниесіне иә ұнатқан иә. yeah. дүниесіне жұмсағысы келеді yeah, иә. сол кезде әрине сізге хабарласады дейді <laughs> енді бізге біз тікелей эфирдеміз тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен алло саламатсыз ба сәлеметсіз ба апа сәлеметсіз апа әумин иә әумин естіп деген әжелерің алматыдан хабарласты а машалла әже мына айт болмаса жанар қызым ана гүлді қалай жинады маған көрсетіп бере алмай ма иә иә иә ал енді міне сіздің мастер классыңыз басталды деп қояйын да осы жерде енді иә мынау негізі жаңағы мен арендаға беретін болсам шешіп иә біреуін шешіп көрсетсеңізші иә бір түсінікті болу үшін бұның мысалға басы бөлек алынады солай ма иә. алыңызшы бұны светильник қылып алса да болады міне о міне мен енді мынаған лампочка қойған жоқпын осы жаққа келгенде лампочкасы ал жаңағы ішіне иә ішіне мына жерде патроны болады патроны болады шешіледі көтеріңіз көтеріңіз көтеріңіз әкеңіз мына мен былай ұстай тұрайын иә міне а мынау жеп жеңіл екен ал енді бұның мына жапырақтары бөлек па жапырағын осылай тұра берсе де болады шешіп алса да болады ол тек қана жаңағы тесікке трубаға кіргізілген ал бұның жапырағы мен жаңағына сабағын неден жасадыңыз қалай оның осы материал изолон ондай помераннан жасаса да болады изолоннан жасаса да болады бұл енді жаңа светильник дедік қой енді орысша айтқанда бәріміз енді тіліміз үйреніп кетті ғой <laughs> қазақша бағдарлама жүргізіп отырып айта беретін болдық жаңағыдай ішіне сіз патрон жасайсыз бұл бесеуінде де патрон бар ма егер тапсырыс берген адам светильник қылып жаса десе жасап береміз жасап бересіз сол кезде арнайы патрон болады сол кезде иә. ішіне тек қана жаңағыдай мен сала салсам диодная лампочкасы болады өзінің диодовый түсінікті қыз бас үшін иә сосын жаңа сіз айтып, айтып жатырсыз иә, енді бұл светильник болса бұған демек бұл тоққа қосылады деген сияқты оның жаңағы сымдарын жүргізу керек бір бірімен жалғау керек үйде энергетик па ағамыз өзім ғой сегіз қырлы бір сырлы айтып тұр ғой қазір енді отвертка ұстаймын көп өзім жасай беремін барлығын балаларым көмектеседі расында да бір аса қатты салмақта салмақ та салмайды иә енді көтеретін бір ауыр зат емес жаңа өздеріңіз де көрдіңіздер аян ханым былай ойнап отыр жай доп ретінде түсінікті э, енді ойлаймын біздің де жаңағы апамызға бір жақсы жауап болды деп ол кісі бір қызығып қалған сияқты э, енді э, мына көрермен тарапынан да сіздердің жаңағы мастер класс жүргізеді ма парақшалар қалай деген сұрақтар келіп жатыр екен жанар Ханның парақшасы декор төменгі сызықша цветы иә солай ма енді өзіңіз қазақшасы деп парақшаңыз иә. орысша екен десең басында солай ашылды да солай танып кетсе түсінікті иә жарайды бастысы нәтиже ә, және аянат ханымның яғни сіздер үй жағдайында үйіңізді әдемі арзан бірақ қымбат сияқты қылып иә көрсеткіңіз келетін болса <laughs> иә. онда аянат қасымның яғни аянат төменгі сызықша қасым осы парақшадан да сіз бұл кісілердің түсірілген арнайы видеолары бар иә сол жерден қарай болады сәлематсыздар ма дейді қыздардың өнерлері үстем болсын гүлдің жасауы әдемі екен енді қолданатын материал неден екенін айтып өтсе дейді енді негізі жаңа айтып өттік иә иә қандай мен уже жаттап сіз үйде деп отқан сияқтысыз <laughs> дұрыс қой атырау қаласынан келген сұрақ екен сәлеметсіздер ринат қасым қазақ тілді фуд блогер ұнатып қараймыз әр бастамасын қуана күтеміз сәттілік дейді рахмет <laughs> көңілім иә. босап кетті <laughs> рахмет үлкен иә ал енді расымен де осындай бір өзіміз енді қуанамыз ғой әрбір иә. қазақтың қызы осылай өсіп жатса иә қолынан келетін дүниесімен бөлісіп жатса табыс тауып жатса өзінің ең бастысы жақсы көретін дүниесімен айналысып иә қоғамға өзінің пайдасын тигізіп жатса ол бұдан артық бір иә. ойлаймын бұл бір өте үлкен бір мәртебе деп иә әр адам өйткені біз не, не жасап жатырмыз иә жалпы жан жағымызға туысымызға отбасымыз үшін қазақстан үшін дейікші мысалға иә даму дамуымызға қандай үлесіміз қосып жатырмыз дегенде міне сіздердің осындай қолдан жасалған дүниелеріңіз иә қол өнеріміз Э, бұрында да мысалға э, ағаштан иә қаншама дүниелер жасалынатын еді э, осындай тапсырыспен бір кездерде солай болады тіпті ыдыстардың өзі иә ағаштан жасалған ыдыстар деген сияқты сондай бір әдемі қазір балаларға да арналған сондай бір ағаштан жасалған ойыншықтар бар мысалға ол экологиялық жағынан таза табиғи таза да өнім өйткені мысалға көбіне біз балалардың ойыншықтары қалай ол пластмассадан жасалынады оны бала аузына салады деген сияқты енді Э, онсыз мүмкін емес <laughs> әрине дегенмен ол мысалға денсаулығына э, көп зиян тигізіп жатады иә ал осы сәтте осы жағынан да э, біраз дүниелер жасауға болады иә яғни тек енді жаңа не дейді қолыңнан келсе қонышынан бас деп қазақ атам бекер айтпаған ғой иә, <laughs> иә. енді жаңағыдай мысалы осы нені айттық бәрінің жаңа сұрап жатқандары да сол болып тұр ғой жаңағы тағы да сол материалды қайдан аламыз деген сияқты иә қарапайым базардан солай ма иә материалды менен алады деп солай ма сіз не материалы мынау трубасы жаңағы теплый полдың трубасы ғой теплый пол бар ғой сол металл сіздер негізі екеуіңіз де бір отырған кәдімгі қияли келіншек екенсіздер <laughs> мына кісі балмұздақты балаларына әперіп әперіп бәрін таяқшаларын жинады да мынандай дүние шығарды иә. мына трубасы пластик теплый полдікі ал э, барлығын базардан табуға болады тек қана мына изолау материалы бізде базарда сатылмайды а сіз қайдан аласыз мен мен тапсырыспен аламын жаңағы россиядан иә жаңағы иә? мастер класс оқыған қыздарға менен ала береді сіз енді көп қылып э, өзіңіз алдырып иә. қоясыз иә, иә. Э, жеңілдікпен сосын оптовый түсінікті көп қоспаймын әрине енді жаңа қайда қалай бізге үйретеді біз қалай үйрене аламыз деп жатыр екеуіңіз де алматы қаласынансыздар иә енді сіздерде аянат сізде ютуб арнасы бар ғой иә? менде ютуб арнасы бар бірақ ол жақта менде көбіне рецепттер салынады сосын мына декорлардың да видеолары бар менде тегін ондай мастер класс декорға қатысты жоқ енді сіздің мастер классыңыз тек қана өзіңіздің фудблогерлігіңізге қатысты иә? иә сол футблогерлік енді кішкене тақырыпты кетейін енді халыққа сізді де қосымша таныстырып жалпы сізбен жақынырақ білсе екен деп жатқаным ғой ол да сіздің табыс көзіңіз ғой иә ол кәсіп ретінде жүреді бастапқыда енді қызығушылық болды алғашқы жылдары елдің барлығы жұлдыздардың өмірін тамашалап мен де иә. солай таңнан кешке дейін жұлдыздарды қарап отыратынмын карантин өзгертті ғой уақыт өте келе неге біреудің өміріне таңғалып отырмын мен де көрейінші деп бір Э, фото саламыз ол кезде 15 секундтық видео саламыз сонымен сұраныстар жаңағы тағы да рецепт салыңызшы мә қандай керемет лүпіл басқан сайын шабыттанасың одан бетер мақтау сөз алғың келеді жаңағы <laughs> сосын бала шағаңа тоқтай тұршы мен түсіріп алайын иә. <laughs> сөйтіп сөйтіп жүріп әйтеуір жағаласып жүріп салып салып аллаға шүкір қазір біраз оқырман жинадым Ә, ол рецепттердің барлығы тегін бірақ енді ол кәдімгі жаңағы уақыт өте келе сенде бір мысалы торттарға қатысты ақысын төлеп мастер класс оқисың иә өзіңіз иә. өйткені өзіңіз дамыту иә, мақсатында иә арзан иә ол арзан дүние емес кәдімгідей қымбат мастер класстарды оқығаннан кейін оны да оқырманға бергің ақ келіп тұрады бірақ шама шарқымыз келгенше береміз бірақ кейбір жерлерін енді мастер класс ретінде бағасын ондай қатты қымбат қолмай, тоже мастер класс жасап жатамын оффлайн мастер класс оффлайн мастер класс негізі әлі ойымда жоқ иншалла бұйыртса студия ашып жатсам жасаймын бірақ жақында бір келіншекті оқыттым ол кісіге өте қатты риза болғанмын жаңағы жолдасыма айтпай жолдасым өте тәтті құмар дейді да соны сіз мені оқытыңызшы бес күн мен жаңағы жұмыстан сұранып келіп отырайын бір апта сол бес күн жұмыс жасайды ғой соны жұмыстан бастығымнан сұранып келемін сіз маған үйретіңізші деп сонымен сол кісіге бес күн офлайн өзімнің жаңағы пәтерімде үйреттім hmm. бәрін риза аллаға шүкір жолдасым риза дейді қазір туыстарыма заказ қабылдап жатырмын рахмет деп жазып жатыр мен де шүкір әйтеуір солай бір сеп болғаныма деп қуанып жатырмын сол ал былай қазір группамен офлайнға әзірге не жоқ менде помещение дейді ғой ондай жоқ а былай онлайн онлайн жасап мастер класс жасайсыз иә. жанар ханым сіз ше сізге онлайн түсіндіру ыңғайлы ма мастер класс мастер иә. классыңыз қалай өтеді жалпы э, онлайн мастер класс жазылған дайын видеолар бар ал кейде енді жаңағы тегін үйретемін ғой э, прямой эфирден тегін үйретіп жатамын кішкентай гүлдерді көп қыздар сонымен ақ жасап жатыр ал офлайн сізде офлайн әзірге цех деп қояйын да енді қазір жазда болған енді оған қазір енді сабақ басталған соң үйдемін үйден ақ тапсырыспен алып үйден тапсырыспен қабылдай бересіз иә түсінікті э, енді жаңағы не еді әр нәрсенің қызығушылығымыз артып қай жағынан сұрақ қоярымызды да білмей бәрін үйреніп алғымыз <laughs> келіп отыр ғой енді шыны керек <laughs> барлық сұраққа жауап алып алып бір, бір оңай оңай сияқты болып қарап отырмыз да осы изолоннан басқа тағы бір материал болушы еді ғой иә а фамиран иә фамиран ол мына жапырақтар барахолкада мысалы базардан табуға болады ма ол білмедім мен мен көрмедім а жаңа жаңа екінші айтқан фамиран сон мына мысалы жапырақтар содан ба иә оны изолоннан жасаса да болады фамераннан жасаса да болады екеуі бірдей екеуі бірақ изолон жақсы да жуғанда ештеңе болмайды сіз өзіңіз бояйсыз ба әлде бұлар сол жаңағы тұр ғой соларды бояймын лилияларды бояйсыз иә ақтарды бояймын а бұлар арнайы осындай иә сары түсте әртүрлі түсте келеді иә өзі арнайы иә енді лилия басқа ақ розаларды ә, э, жаңа оттенк беру үшін бояймын сәл сәл ақ розаларды береді ғой тапсырыс ол жай қарапайым кәдімгі бояу ма иә иә <laughs> кәдімгі баланың әлгі э, садикке апаратын карандаштары бар ғой масляный иә. деп айтады ғой сонымен иә. бояймыз мына тұрған сол бірақ жуғанда да ештеңе болмайды мына кетіп қалмайды иә кетпейді түсінікті біз тікелей эфирдеміз бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен алло сәлеметсіз ба сіз тікелей эфирдесіз алло сәлеметсіз ба саламатсыз ба алло менің сұрағым мына кісінің гүліне өте қызықтым мен ол үйреніп шәкірт болғым келеді қалай үйренсем болады ал сізге қалай үйретсе ә, сізге шәкірт бола алады жалпы бұл кісі жаңағы ә, онлайн мастер класстар шымкент қаласынан хабарласып отыр екен иә енді алыс жердегілер онлайн ғой онлайн мастер классқа қатысса болады ол жерде анық қазақ тілінде бәрі түсінікті кері байланыс бола береді бізде жаңағыдай дайын сабақ бере салып содан қарап үйреніп ал деген өзің үйреніп ал деген нәрсе жоқ сізбен тікелей байланысқа да шыға алады иә бір жыл бұрынғы оқыған қыздар әлі күнге дейін сұрайды мына былай істесем бола ма былай істесе болады оның бәрі иә иә яғни сіз жанар ханымның инста парақшасына жазылыңыз біріншіден иә, иә. декор астыңғы сызықша цветы осы парақшаға жазылып ә, жанар ханымның жекесіне шыға аласыз иә. кері байланыс болады деп уәде етіп отыр сіз енді мен ә, шымкент қаласынан тәлім тв арнасы арқылы хабарласқан қызбын <laughs> десеңіз бәлкім тезірек есіне түсе жатар <laughs> солай ғой тәлім тв арнасынан хабарласқан көрермендерімізге бәлкім жанар ханым жеңілдік те жасап қалар деп иә. <laughs> солай ғой жақсы <laughs> түсінікті әркім өз оқырманын ойлайды машалла керемет өзіңіздің көрермендеріңізді ойлап жеңілдік сұрап беріп жатырсыз енді әр қазақ менің жалғызым деп қояйын иә. иә өйткені бізге басқа да ә, біз әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз ғой енді аптасына бес күн тікелей эфирге шығамыз әр әрқашан елмен біргеміз дегендей жаңа сіздер өздеріңіз инста парақшаларыңызда болсаңыздар біз осы тәлім тв арнасында біргеміз сонда әртүрлі тақырыпты қозғаймыз иә бүгін өйткені осы қолөнер тақырыбын алып отырмыз кейде бір проблемаларды қозғап жатамыз кейде арнайы мамандар шақырамыз денсаулық тақырыбы деген сияқты енді бұл осы қазақстан ә, да тұрып жатқан әрбір әйел затының иә біздің әпкеміз болар сіңіліміз анамыз біріміздің жеңгеміз деген сияқты осындай өздеріңіз сияқты үйде отырып немен айналсам немесе қалай денсаулығыма қараймын деген сияқты нәрсе ғой соған біз де өз септігімізді тигізгіміз келеді сол себепті де ашылған бұл сырласайық деген бағдарлама Ә, сөйтіп біз осы бір сағат көлемінде сөйтіп келген қонақтармен сырласып ол кісілердің жан дүниесіне кіріп бүкіл ә, жаңағы ә, сырларымен бөлісіп деймін да иә, иә және елдің де ә, қояр сауалдарына жауап тауып беріп жатамыз сол себепті сіздерге көп рахмет қайта бүгін келіп осындай бір сондай бір позитивті үлгіде бір жақсы бағдарлама болып жатқан сияқты енді <laughs> аллаға шүкір деп айтайық жаңа біз ана карантин басталмай тұрғанда менде онлайн мастер класс дегендер жоқ еді осы карантин бізге пайдасы пайдасы иә, туралы әр нәрсенің қайыр бар десеңізші иә. осы карантиннің алдында мен тек қана мектепте мектеп мұғалімдері бірінен бірі естіп тек қана сондай адамдар алатын еді да өзіміздің больница иә, деген сияқты ал қалай мына онлайн карантин басталды біз онлайн не екенін түсіндік қазір енді алыс жердегі қыздар онлайнмен ақ үйреніп жатыр үйреніп республика бойынша иә сізден иә. сабақ ала береді иә. өз қалаларында жасай алады және кәсіптеріне айландыра алады иә иә айландырып жатыр қыздар көп көп иә иә машалла енді бұл өте бір сондай бір қуантарлық жағдай деп иә. ойлаймын енді бір кереметтей жасап кетпесе де енді үйде отырған аналар үшін қолжетімді ғой онлайн деген әрине енді аянат ханым айтыңызшы сіз үшін енді жалпы хобби екенін түсіндік бұл кәсіп емес өйткені сіздің басқа кәсібіңіз бар ал сізге біз тортқа тапсырыс жасай ба сіз өзіңіз жасайсыз ба әлде сіздің де шәкірттеріңіз бар ма мен шынымды айтсам заказға торттарды былай сыртқа жасамаймын тек туған туысқандарға сондай болмаса өйткені менің түсінгенім ана мен заказға торт пісіруді ұнатпайды екен мен үйреткенді ұнатады екенмін да үйреткенді иә демек сіздің кәсібіңіздің э, несі бұл жерде жаңағы сіз жасайтын білім беру пайдалы ілім беру болып тұр ғой мен ана заказ бүйтіп жеке біреуге сатып қана бүйтіп отырғанды емес мен біреуді үйреткенді иә. сол кісілерде сол алған ілім арқылы өзі де бір пайдасын нәпақасын тапқанды бір сондай бір себепші болған жақсы көреді екенмін да мынандай заказды жасай алмайды екенмін соны байқадым <laughs> <laughs> қызық иә <laughs> заказға торт ондай көп жасамаймын енді туған туысқандар болады сұрап жатады енді әулетте кондитер болып тұрып басқа жақтан тапсырыс иә, бермесін иә. деп <laughs> өзі сыртқа беру иә. <laughs> дұрыс емес сияқты ғой сол иә оларға енді әрине сіз туысқан болғандықтан иә тегін бірден жауап берейін десеңізші сценарийді енді эфирден кейін бәрі жазып кетпесін <laughs> иә барлық туысқандарыңыз сізді іздеп бізде туған иә. күн еді <laughs> бізде мерекелер келе жатыр еді деп иә, иә жақсы жалпы жаңағы неге оны айтып жатырмын демек сіздегі негізгі мақсат жаңағы мастер класста болады ғой иә яғни Ә, бүкіл жаңағы сіздің үйрететін дүниеңіз иә. өзіңіздің де біреуден оқығандарыңыз деген иә. сияқты жоқ енді парақшада да бар былай көрсететін дүниелер торттарға қатысты немен жасалынады мастика тікелей эфирде де көрсеткен жаңағы рисовая бумагадан гүлдер тегін ақпарат негізі парақшамда өте көп мен үйренемін деген адамға иә. ол жерден де бір мүмкіндік бар дейсіз ғой иә мен негізі мастер классқа да аса бір қатты құмар адам емеспін осы бір соңғы бір жылда шығар мастер класс дегенді жаңағы карантин дегеннен кейін иә. содан шығып жатыр мен де сол карантин уақытында жасап бастап көрдім сұраныс болғаннан кейін мынаны қалай жасайды мынаны қалай жасайды көрсетіңізші дегеннен кейін барып қазір сол ақырындап мастер класс жасап жатырмын ал негізі парақшада барлығы тегін ақпараттар толып тұр мхм түсінікті біз осы бір жақында блогерлікпен байдым деген тақырып болды да бізде енді көрдім көрдіңіз иә <laughs> өзіңіз де блогерсіз енді ол блогерді тани шығар сол кезде бізде әсел жұматай қонақта болды ол кісі де енді кондитер ғой енді машалла енді осы қазір өзінің студиясын ашып жатыр екен жаңағыдай жаңағы тәттілер сатылатын дүкен сияқты ғой деймін түсінгенім бойынша енді сол кезде расымен енді ол кісінің де жазылмандары өте көп жаңағы сол <laughs> айтып жатыр да енді ол блогер болудың өзі оңай емес деп иә. көп ойлайды бізге жазылманымыз көп бәрі қолында деген сияқты деп сосын мен айтамын ғой енді сонда қосымша қалай енді жаңағыдай мүмкін жарнама жасайтын ақылы түрде ма деп сол сияқты енді ол блогер болу да әрине иә. оңай емес өйткені иә. сізді де сынайтындар көп деген сияқты иә. ол бәрібір дайын асқа тік қасық жандар көп қой дегенмен әркімнің өз ойы деген сияқты бірақ енді бұл әлеуметтік желінің э, бір несі ана телефонның артында бәрі э, батыр иә, пайдасы да <laughs> иә. зияны да қатар жүретін негізі иә. блогерлік оңай емес ал енді сіз жарнама да жасайсыз ба ақылы түрде жарнама иә жасаймын э, жаңағы көмекші қызға бірақ айтып қоямын өзім жасамайтын бір дүниелерім бар Наған наған наған жасамаймыз деп ол қанша баға ұсынса да қанша нетсе де ондайға мен жаңағы өзімде бір ұстанған қағидам бар иә мысалы не нәрсеге жарнама жасамайсыз жаңағы енді мысалы харам дүниелерге иә, енді ол түсінікті атамай иә, адал емес иә, сондай дүниелерге жасамаймын көбіне енді сол сосын жаңағы пирамида дейді сондай дүниелер ғой енді көбіне ақша табудың жаңағыдай жолдары қазіргі иә неше түрлі жолдары бар болып кетті көбейіп кетті бірақ енді кейде бір алданып қалатын кездер болып қалады оны да былай былай алып келіп жеткізетін оны артынан біліп қалып жатсам алып тастаймын қарамастан hmm. енді жарнаманы да мен көп ала бермеймін сирек аламын сол ә, бірақ сол блогерлік деген негізі кәсіп қазір кәсіпке айналды басында қызығушылықпен басталды иә. да қазір кәсіпке айналды бірақ кәсіпке айналды екен деп тек қана жарнамамен оқырмандарға тек қана жарнама ғана бермей кәдімгідей оқырмандарды да әрі қарай қызықтырып өзіңе жаңағы сыйластығыңды сонша жыл жинаған еңбегіңді сыйластығыңды айрандай төгіп алмай абыройыңды оғанда пайдалы жаңағы ақпараттармен беріп бәрібір де оқырмандарды қызықтырып ұстау жарнаманың көп болуы парақшада негізі э, иә аудиторияны басады иә кішкене иә. яғни э, э, мынау охват дейміз сосын жаңағыдай аудиторияның белсенділігін барлығын тоқтатады иә, иә. солай ғой иә түсінікті шаршатып жібереді ғой иә жанар ханым сіз ше сіз тек мастер класс өтесіз ғой иә, иә? жарнама жасайсыз жарнама жасамаймын менде жарнама өзіме ғана десеңізші <laughs> подписчик менде көп емес мен жаңағы айтып тұрмын ғой жасаған дүниелерімді қоюды да ұмытып кетемін <laughs> сонда қарапайымсыз иә. қандай күштісіз алла осы ниетіңізге де қарай беріп отыр ғой сізге машалла рахмет иә енді жанар ханым жаңа айнат ханымнан естіп отырсыз иә енді өзіңіз аллаға шүкір иә төрт баланың анасысыз ғой иә. машалла енді бәрімізге арай жұғысты болсын сіздің жолыңыз енді бірақ қазір енді көріп отқаныңыздай сізге сұраныс көп болып жатқанын байқап иә. жатырсыз иә бұл қолөнер сіз өзіңіздің жасаған дүниеңізбен бөлісіп жатқандықтан сіз енді инста парақшаңызды қолға алып Иә. аянат ханымнан жарнама алып <laughs> иә сөйтіп сізге тез жазылмандар санын оқырмандар иә. санын көбейтіп сол инстаграм қолға алғанда мен де ойлаймын ендігі бірталай подписчигім болатын деп еді соны ұмытып Иә. енді ең бастысы бұл жерде нәтиже деп ойлаймын сол иә. себепті сіздің жасаған дүниеңіз иә елдің көңілінен шығып тапсырыстарға саны артып дейді иә иә ең бастысы осы ғой оның иә. үстіне сіз бұл нәрсені кәсіп етіп отырсыз мен ойлаймын бүгінгі бағдарлама арқылы біз біздің қаншама көрермен қыздарымыздың иә үйде отырған аналарымыздың қыз келіншектердің бір түрткі бола алдық ол кісілерге де бір ой сала алдық деген ойдамын енді бүгінгі бағдарламаның жаңағы тобықтай түйіні дейді ғой енді бір өздеріңіз бір кішкене ақыл кеңестеріңізбен бөлісіп бір әдемі ойларыңызды айта кетсеңіздер және бір э, WhatsApp желісіне келген бір соңғы немді э, оқи кетейін сәлеметсіздер ме ханымдар дейді бүгінгі қонақтар үшін рахмет дейді керемет сөз жоқ алла разы болсын негізі <laughs> теледидар қарамайтын едім бүгін қосып қарасам керемет бағдарламаға тап болдым пайдалы ақпараттар үшін көп рахмет екі ханымның да парақшасына тіркелдім дейді алдағы уақытта да қарайтын боламын маңғыстау облысы өзен қаласынан хабарласып отыр екен біздің батыстағы телекөрерменіміз ә, көп рахмет қандай ә, күшті қолдаулар көрсетіп жатыр екеуіңізге де бір бір рахмет <laughs> машалла енді ә, де осымен соңына тәмам қалған екен жаңа уайымдап отыр едіңіздер міне бір иә, сағаттың да қалай өте шыққанын білмей қалдық иә. енді соңғы сөздермен ә, әдемі эфирімізді аяқтасақ енді мен жаңағы үйде отырған аналар маған жақын ғой енді үйде отырған иә. соң мен енді қалай тұрмыс құрдық солай үйде тұрмын қазір жұмысқа шығуға да асықпаймын енді енді кәсібіңіз иә, бар аллаға шүкір <laughs> аллаға шүкір иә аллаға шүкір ол да себеп шығар сонда мен үйге жаңағы ата аналарға айтатын жастарға айтатын баланы тастай салып жұмысқа шығуға асықпай баланың жанында да тәрбиесін беріп жаңағы жұмысымен де айналысып күйеуінің де көңілінен шығып енді әйел адам бәріне үлгеруге болады мен ойлаймын бәрін гүл жасап кетіңдер демеймін бірақ та бір иә қалаған дүниеңізбен айналысуыңызға мүмкіндік бар дейсіз иә. иә енді мен де үйде отырған анамын сондықтан барлық үйде отырған қыз келіншектерге айтарым бастысы қызығушылық болса қолдарыңыздан кез келген дүниені жасауға болады қорықпай жасап көріңіздер баршаңызға сәттілік сіздерге үлкен рахмет бүгінгі эфирге шақырғандарыңызға <laughs> рахмет сіздерге де келгендеріңізге мүмкіндіктеріңізбен бөлістіңіздер қаншама ақыл кеңес айтылды қызығушылығымыз артты бәлкім бұдан кейін біз де үйрене жатармыз сіздерге де көп рахмет ал құрметті телекөрермендер дәл қазір сырласайық бағдарламасы осымен тәмам сіздермен бірге болған мен маржан сәдуақасова маған осындай әдемі киімді ұсынған имот алматы дүкеніне алғысымыз шексіз апта жемісті осын, келесі эфирде жүздескенше сау болыңыз